Astăzi este despre a te relaxa. În dicționar am văzut că este a face ceva fără încordare. Și bineînțeles că mi-am adus aminte de o perioadă lungă din, uh, din facultatea mea de actorie când uh, eram destul de încordată, nu știam să mă relaxez și pe un fond de foarte, foarte mare stres uh, trebuia să fac față cursurilor de actorie care nu sunt așa ușoare, par foarte ușoare. Um, am reușit foarte mult uh, propunându-mi să mă relaxez, cum să spun. Adică, în primul rând, am respirat corect, o să râzi, dar e simplu. Și mi-am uh, lansat în univers așa gândul că uh, eu voi putea, voi reuși, voi face fața acestei situații. Acum, de exemplu, uh, fac și mai mult, îmi propun ca o oră pe zi să dorm, să mă relaxez oricum făcând ceva. Deci mi-am, pro- mi programat relaxarea. Tu să programezi? Ciao!